ittifak milletin geleceğine pusu kurma ittifakıdır. Bu ittifak Türkiye'nin istikbalini karartma ittifakıdır. Bu ittifak ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan kapar, koparma ittifakıdır. Bu ittifak terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak bir yıkım ittifakıdır. 31 Mart sadece partilerin adayların yarıştığı bir seçim değildir. Bu seçim belediye başkanlıkları yanında bir beka seçimidir. Beka 31 Mart ülkemizin ayaklarına vurulmaya çalışılan prangaları kırma seçimidir. Eğer bizler Cerablus'ta, Afrin'de bu onurlu mücadeleyi vermeseydik oralardan yapılan saldırıların neticesi farklı olabilirdi. Karşımızdaki bu şer ittifakı yeni bir ittifak değildir. Aktörleri değişir, dün darbecilerle, vesayet kurumlarıyla, yabancı istihbarat örgütleriyle bu ittifakı kurmuşlardı. Bugün de bunlara bir de yolunun istikametini şaşırmış partiler eklendi. Dört yöne bize bu emaneti verdiniz. Beni milletvekili yaptınız, meclise gönderdiniz. Ben de gönül rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla size diyorum ki yarın inşallah mahşerde Allah Teala'nın karşısına çıktığınız zaman Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak. Bu CHP şu anda kimle işbirliği yapıyor? HDP nasıl bir parti? PKK terör örgütünün siyasi ayağı. Öyle mi? CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğini hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oy? PKK terör örgütüne gidiyor. Hatta HDP'ye de oy verenlerin oylarının hesabını yapıyorlar mı? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütüne. Kardeşlerim işte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Çok enteresan. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. Kimin kime oy vereceğine, kimin nerede aday olacağına, hangi ilde kimin destekleneceğine eş başkanlar bölücü örgütten karar veriyor. Zillet ittifakında eş başkanlar ne derse o oluyor. Malum eş başkanlar aynı zamanda zillet ittifakına da eş başkanlık yapıyor. Siyasetin bu kadar düşürüldüğü, seviyesinin bu kadar aşağı çekildiği bir başka zaman yoktur. Bugün karşımızdaki cephede, CHP'de, İyi Parti artı Saadet artı PKK artı FETÖ bunlar nereden neşet ettiler? Bugün mü bir araya geldiler? Gezi olayları kim çıkardı? 17-25 Aralık darbesi kim yaptı? ATD için olayları kim ortaya koydu? 15 Temmuz darbesinin arkasında kim vardı? Irak düzeyinde kurulacak bir devlet ardından hemen Afrin'le onlar arasında çekilecek bir hat ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan, Güney'inden ayıracak, Türkiye'yi sınırlandıracak anlayışın arkasında kim var? Kim vardıysa işin içindekilerle akıl hocalarının tamamı bugün karşımızdaki şer ittifakında karşı karşıya gelmişlerdir. Bu kadar açık önemli. Bilgine desteğinizi bekliyorum. İnanıyorum ki Hilmi Bey'e vereceğiniz destek yarın e, Ruzu Mahşer'de yine sizin e, berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum.